Neeraj Kumar Rathore from Ghamasan dot com business correspondent Indore, M A conclave Indore आज मेरे साथ में आईटी इंडस्ट्री के पीयूष जी नागर साहब हैं आपने 2014 में सिक्स सेंस कंपनी की स्थापना की थी जो कि आईटी का अपने क्षेत्र का एक स्टार्टअप है आप जो है मल्टीपल सॉल्यूशन दे रहे हैं पीयूष जी आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए आपने कब कंपनी स्टार्ट करी थी जी और क्या क्या उतार चढ़ाव आए पहली बार मैंने जो अपना वर्क स्टार्ट किया मैंने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट किया उसके बाद अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी स्टार्ट किया स्टार्टिंग में काफ़ी सारी हर्डल्स आई फर्स्ट जो मेरा स्टार्टअप था दैट मुझे कुछ रीजंस की वजह से उसमें डाउनफॉल आया देन मैंने अपना ग्रोथ स्टार्ट किया now we have a fifty plus team uh, who's working with us. We have 50 plus uh, dynamic uh, engineers and uh, MBA students with us who are working and now we are growing very well. We served more than 1000 clients in a short span of time we are serving more than 37 countries we have our own 30 uh, plus solutions with us which we are going uh, which we are providing to the industries so we are covering uh, almost every kind of industries we are we are giving chance to the new students new management aspirants new technical guys to uh, do some great stuff with us give their idea and uh, we are implementing that ideas and uh, giving uh, growth to the organization who are connecting with us. Here in this conclave, we are uh, a technical partner and we are giving the technical consultancy and we are giving, uh, we have given the visitor management solution to uh, the IMA conclave and it's a pleasure uh, for us. जैसे अभी देखते ही देखते आईटी में एक नया रेवोल्यूशन आ गया जी। है अभी हम artificial intelligence internet of things real time data blockchain technology robotics के दौर में आ गए देखते ही देखते चार पांच सालों में जाहिर सी बात है कि कॉलेजों से इतने अच्छे स्किल वर्क स्किल वर्कफोर्स अभी निकल नहीं पा रहा है इंदौर के कॉलेजों से तो आपकी कंपनी ने भी कहीं ना कहीं अच्छे स्किल्ड वाले स्टूडेंट्स आपको एकदम से नहीं मिले होंगे आपने स्वयं ने ट्रेन किए होंगे या फिर इंटर्नशिप वगैरह दी होगी तो ये स्किल्स की जो कमी अभी इंडस्ट्री जो फेस कर रही है क्या आपने भी फेस की और इसका क्या सॉल्यूशन है आ, बिल्कुल हम लोगों ने ये चीज़ फेस की है क्योंकि ये हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम रहा हम लोग हम लोगों की ग्रोथ में और जिस चीज़ को हम लोगों ने फिर ओवरकम किया कि कुछ जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं उन लोग उन लोगों को हम लोगों ने कनेक्ट किया अपने साथ में उन लोगों को ट्रेन किया उन लोगों को सिखाया how to work in a industry and how to make the professional professionalism how to do the innovations because six sense हमेशा बिलीव करता है इनोवेशंस पे तो हम लोगों ने उनको ट्रेन किया ट्रेन करके कंफर्टेबल uh, बनाया इंडस्ट्री के लिए now we have a very good team who is working with this and the process is going on अभी भी हम लोग अच्छे स्टूडेंट्स को लेते हैं अपने साथ में we will train them professionally और अपने साथ एसोसिएट करते हैं and we all are going together so that is the environment what exactly we need to create because our institutions are not that much capable to create the professionalism और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और that much technical person because technology is changing very fastly which is not possible to adopt in education system So corporate and uh, the startups needs to come uh, there and need to give the knowledge to students for the practical approach. अभी स्टार्टअप का जो हम देख रहे हैं कल्चर इंडिया में कि बहुत स्पीडली uh, स्टार्टअप आ रहे हैं और आईटी के क्षेत्र में जितने भी स्टार्टअप आए उन्होंने बहुत ही अच्छी ग्रो किया आईटी के ही स्टूडेंट्स अभी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से अभी जूझ रहे हैं इंदौर में एक सर्वे हुआ था वो सर्वे बता रहा है कि अभी भी एक बी कंप्यूटर साइंस किया हुआ जो स्टूडेंट है वो अभी भी इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखता है और इतनी हाईफाई जो टेक्नोलॉजी आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह उनके साथ में वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो स्वयं अपना स्टार्टअप या तो डाल लें या कैसे वो ग्रो करें इंडस्ट्री में अपने आप को देखिए स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप एक नॉलेज लेते हैं इंस्टीट्यूशन में जाते हैं वहाँ से जो भी आपका थ्योरेटिकल नॉलेजेस होते हैं वो सारे नॉलेजेस आप कलेक्ट करते हैं देन यू जस्ट थिंक कि मैंने यहाँ से पढ़ लिया है अब मुझे हो सकता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल सकती है या मैं कुछ अच्छी जगह पर डायरेक्टली कनेक्ट uh, हो जाऊँगा but that is a myth आपको सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना होगा आइधर आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट हो जैसे आई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स वो यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकते हैं इसी तरीके से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो, होती है जहाँ पे वो कनेक्ट कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि एक प्रैक्टिकल इंटर्नशिप पे वो फोकस करें या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस करें सिर्फ अपनी जो लाइफ के तीन से चार साल या छः साल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्पेंड करते हैं तो सिर्फ ये सोच के नहीं निकलें कि हम लोग यहाँ से जस्ट पास आउट होंगे डिग्री होगा और जॉब मिल जाएगा you need to work out hard आपको कहीं ना कहीं से एक एडिशनल नॉलेज लेना होगा आइधर आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से लेते हैं कहीं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं या किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ में बैठ के या उनसे कंसल्ट करके गाइडेंस लेते हैं so in short the last thing कि आपको एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है आपका कैरियर पाथ क्या है उस डायरेक्शन में जाने के लिए आपको कौन कौन से सिलेक्शंस करने होंगे that is the message ji Piyush ji आपने जो समय दिया घमासान डॉट कॉम के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आई होप कि स्टूडेंट्स आप आपके मैसेज से कुछ लर्निंग करेंगे और निश्चित ही इंदौर में आईटी के क्षेत्र में और भी स्टार्टअप आएंगे और ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है